Aqui é no início aparecem uhum. as assim, é minhas criações. Tipo assim, É, tipo assim, hum, aparece assim, toda vez que, toda vez que tem um Roblox. Ah, aí, aí, parece que ele te criou, só que não criamos. É o Roblox que cria. Hum. Então agora eu apertou aqui, eu apertei aqui texture aqui. Eu tenho várias curações aqui. E aí que apertei aqui escolher arquivo. por aqui, então agora a gente vai escolher arquivo e vou já. Então é aqui meus arquivos. Esse aqui é o vídeo que hoje que eu pautei, eu parei de gravar. Então agora a gente vai escolher uma imagem daqui da galeria. E vou escolher essa aqui, ó. E de aperta na imagem. Aí vou botar vou tadinha aqui. Kawaii. Agora a gente aperta block. Tem uma farinha aqui. Toda vez que tem uma falha, a gente tenta de novo. tem que escolheu outra imagem. Hum. Desculpa, gente. Então, aqui eu botei aqui, né? Que consegui aviso pra você. Então, Kawais, eu consegui. Eu consegui. Passei um ano tentando. Isso foi Kina Kim. Ele escolheu outra imagem. gente de perto na imagem. E aqui eu vou passar o ano que criei, né? Aqui que você possui este